Teman-teman selamat berjumpa lagi dengan Jack Channel Kali ini saya ingin berbagi pengalaman Kebetulan saya usaha bergelut di bidang alat-alat tulis Dan tentunya menyediakan juga jasa fotokopi Tapi sebelumnya teman-teman Like and subscribe Teman-teman kita langsung aja ke pokok permasalahan yaitu eh, kita menemui kode error 007 di mesin fotokopi Canon IR 4570 Munculnya kode error 007 disebabkan oleh atau di bagian unit pemanas atau heater mengalami masalah. Biasanya keramik pemanas rusak, tanda-tandanya biasanya retak dan juga bisa fixing filmnya yang rusak. Tapi ini belum tentu juga ya. Ada juga hanya fixing filmnya tidak bisa berputar karena crash dan pelumasnya kering atau sudah habis. Itulah yang bisa menyebabkan kode error eh, 007. Mari kita lihat mesin saya yang mengalami error 007. Teman-teman, mari kita buka langsung tutup pintu unit pemanas atau heater. Untuk memudahkan kita dalam membuka unit pemanas, pertama-tama kita eh, buka penutup yang letaknya di ujung sebelah kanan ya. Ada beberapa baut yang harus kita buka menggunakan seperti biasa obeng plus ya setelah selesai membuka cover yang di samping tentu langsung melepaskannya lalu kita mengarah ke pintu di mana letak unit pemanas kita langsung mengarah ke sana ke unit pemanas ada empat buah baut yang harus kita buka atau kita lepaskan Setelah selesai membuka unit pemanas, kita langsung mengerjakannya di unit pemanas ada beberapa baut kecil juga yang harus kita lepaskan atau kita buka untuk melepaskan jepitan antara fixing film dan pemanas juga eh, dan pemanas ya maksudnya eh, juga upper lower perhatikan baik-baik cara membukanya pertama kita buka kembali penutup fixing film di sana ada ada empat baut kecil ya yang harus kita lepaskan Kemudian setelah tutup fixing tersebut lepas, kita mengarah ke baut berikutnya yaitu baut penjepit antara fixing film dan upper lower. Ada dua baut penjepit dan satu baut untuk kabel termasuk yang warna hitam yang harus dilepas juga. Kerjaan selanjutnya kita me, apa, menuju ke samping unit pemanas untuk membuka empat buah baut kembali. kemudian ada dua soket kabel ke pemanas yang harus dilepas juga setelah semua terlepas lalu kemudian diangkatlah kucing film tersebut dan melepaskannya kembali eh, bagian pemanas keramik dan fixing film kita lihat ternyata pelumasnya sudah habis ya dan mungkin ini yang menyebabkan e, timbul kode error 007 kita lihat sendiri yang punya saya sudah kering ya dan keramik e, kelihatannya masih dalam kondisi baik jadi e, saya pastikan ini adalah pelumasnya kering dan tentu kita harus melumasinya kembali tapi sebelumnya eh, kita harus me, apa, membersihkan terlebih dahulu ya membersihkan terlebih dahulu keramik tersebut dari kotoran-kotoran yang ada dan tentunya dengan lap yang bersih setelah dibersihkan eh, keramik pemanas tersebut dari kotoran yang menempel keramik lalu kita menghasilkan gas ke permukaan keramik dengan rata tidak perlu tebal-tebal atau kita juga bisa memberikan kebetulan saya pakai oli apa oli ini nih silikon oil ya atau oli silikon Eh, kebetulan dress yang ininya saya udah habis dan di sini tersedia di saya menggunakan saja fixing sebagai sebagai apa sebagai ini sebagai pelumas fixing film menggunakan silikon oil teman-teman semua setelah kita beres eh, memasang fixing film ke tempat yang tadi tentunya eh, saya percaya eh, memasang kembali pemasangan kembali masalah fixing film ke tempatnya semula karena eh, pengerjaannya tidak beda jauh dengan pertama kita mengerjakan unit pemanas waktu kita membukanya dan sekarang kita mengembalikan kembali pada semula tentunya tidak terlalu sulit teman-teman setelah semuanya beres pemasangan kembali Eh, unit pemanas ke bodi mesin fotokopi tentunya yang terakhir kita coba ya gimana hasilnya oke okay. wow ternyata tidak error 007 lagi dan eh, sudah bisa mengcopy kembali selamat tentunya dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti Eh, video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua kita selalu buat